ሀብታሙ አባፎጊ ይባላል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ የባዮሜዲካል ኢንጂነር ንግ ባለሙያ እና በስምቦና አፍሪካ ሪሰርች ሪሰርችና ዲፕሎመንት ውስጥ ኮፋውንደር ነኝ። currently ከኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ ናቸው የፈጠራ ስራዎች አሉ። እዛ ውስጥ አንደኛው የአልትራቫዮሌት የተሰኘው ማሽን ነው። የአልትራቫዮሌት የተባለው ማሽን ምንድን ነው? የሆነ የተወሰነ ሞገድ ያለውን የብርሃን መጠን የምጠቀም ሆኖ ማንኛውንም አይነት microorganism ኦችን በሽታ አምጪ የሆኑ microorganism ኦችን በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ከአምስት ደቂቃ በታች ያለምንም ኬሚካል ማስወገድ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ምንም አይነት ኬሚካል አይጠቀምም። የተለያዩ ቦታዎች ላይ መጠቀም ያስችላል ማለት ነው። በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ያህል ስንል አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው ማሽኖች ሆስፒታል ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ሆስፒታል ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች አሉ፣ ክፍሎች አሉ እዛ ክፍል ውስጥ መጠቀም ኦፕራሲዮን ክፍል ውስጥ፣ emergency ward ውስጥ፣ ድንገተኛ ክፍሎች ውስጥ፣ አዋቂ ህጻናት ክፍሎች ውስጥ አካባቢ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ደግሞ ሌላ በትምህርት ሲከፈት ሁሌም የሚያገለግል ማሽን ነው። ተማሪዎች ከመግባታቸው በፊትና ከገቡ በኋላ ረፍት ከምሳት በኋላ ይህንን ላይ light ወይም ይህንን ብርሃን ለአምስትና ለአስር ደቂቃ በማብራት የትኛውንም አይነት microorganism ኦችን ወይም በሽታ የሆኑ ጎጂ የሆኑትን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው እና currently ይሄ እስከ 6.5 radius ውስጥ ወይም radius ውስጥ ያለውን ወይም ስፋት ውስጥ ያለውን ማንኛውንም አይነት microorganism በትንሽ ደቂቃ ማስወገድ የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው። ይህ ማሽን በሁለት አይነት ሞዴል ነው ያሉት። አንደኛው ትልቁ ሞዴል አለ። ይህ የምናየው ሞዴል መቶ ስምንት የሚሆኑ የዋት power ሲኖረው፣ ትንሹ ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ የ48 ዋት ያለው ነው። እሱም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ነው። አምቡላንስ ውስጥ፣ መኪና ውስጥ፣ የግል ቤቶች ውስጥ፣ አልጋ ክፍሎች ውስጥ፣ መመገቢያ አዳራሾች ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁለቱንም የአገር ውስጥ የተሰሩ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ይሄ ደግሞ አለ sterilizer ነው። ማንኛውንም አይነት box ኦችን በዚህ እቃ ውስጥ በዚህ box ውስጥ እያስገባን sterilize ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከነዚህ ማሽኖች ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው? currently SARS-CoV two የምንለው ወይም ኮቪድ-19 አምጪ የሆነው ቫይረስ በንክኪ ይተላለፋል እና በጋራ በምንጠቀማቸው እቃዎች ውስጥ ጠረጴዛ ሊሆን ይችላል፣ ወንበር ሊሆን ይችላል፣ የሞባይል ላፕቶፕ፣ መጽሐፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ትምህርት ቤት ውስጥ እነዚህን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም surface ላይ ያሉትን ከእኛ ሰውነት ውጭ ያሉትን ቫይረሶችን ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ ኮቪድ-19 አምጪ የሆነውን ሳርስ ቱን እና ሌሎች በሽታዎችን በባክቴሪያ፣ በቫይረስ፣ በፈንገስ፣ በ mold የሚመጡ በሽታዎች ማስወገድ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። currently እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በብዛት በጅማ ዩኒቨርሲቲ እና በስምቦና አፍሪካ እየተመረቱ ገበያ ላይ እየዋሉ ይገኛሉ።